ғой заңсыз келді президенттікке келе салды бұл халықты алдады ғой ақырын ақырын жылы жылы сөйлеп ақырын ақырын құрта бастады колхоз қозды, халық бетімен кетті қазір қазақстанда мен былай санап отырсам бір мың үш жүзден артық ауыл қаңғырап қапты мен сіздерге айтайын менің ата бабам теріскейдікі негізі қостанай жақтікі ал енді бұл дерт қалай болады ауылды құртты халық шуат мына қалаға келді мына жерден үйді үйді салып жатыр сапасы жоқ сапасы жоқ ертең құдай сақтасын турция сияқты бірдеңе болса халық қырылып қалады ортасында не қашатын жер де жоқ енді мен қазағыма болатын неге боламын мен қазақ ұйықтап жүреді тойлап жүреді ұйықтайтын тойлайтын заман емес қазір иә, дұрыс қазір оянып нету керек міне тоқаев келді міне үш жылге әлі той деп жүр ғой қазақ той десе өтірік алдап нетіп қайтадан сайланды жеті жылға соның итога он бір жыл болады бұның отыратынына бұл ештеңе жасаған жоқ енді бұлар мен бағанағы айтқандай бұл орыс құлдар бәрі біздің мына жоғарыдағының бәрі халық жаулары өттері жарылып кетсе де айтайын ана күні кім арман айтты ғой кімді ертісбаев деді анау соны иә иә иә сатқын иә, иә. деп ол сотқа сүйреп жүр ол еркек емес ертісбаев олар сол кезінде назарбаевтың несінде жүгіріп жүргендер иә. қазіргі мына неде отырған депутаттағы отырған қалғандар анау айдос сарының бар анау тағы елнұр бірдеңелер бәрі енді анау күні масқара болғанын айтпайсың ба орыс жігіт қазақша сөйлейтін министрге сұрақ берсе бас десе сирақ деп тұр аналарың ей ондай министр бола ма мына әкімдерің құтырған бәрі анау басынан бастап неше жыл отырды ылғи ұрлық жасап жатыр миллиардтап триллиондап ұрлап жатыр халық қаңғып қалды тұралап қалды халықты әбден алдап алдап қазір қарап отырсаң тоқсан қазақтың кредитте бәрі қарызда отыр иә ауылдың бәрі қаңырап қалды мен ана айтайын дегенім мынау біз осы мына колхоз совхоз тарасын дегенде әкем екеуміз қарсы шықтық сонда кгб ғой сол кезде келіп бізді келіп давить етті қысты сол казачество деген келді ол кезде де шықтым сол кезде мир деген келді содан соң мынау <coughs> неше түрлі мына нелер келді ғой мынау мына лаңдап жатыр ғой мына біз теріскейді мына өскемен жақты иә иә сепаратистер бұлар өзіміздің жерімізде өзіміздің жерімізде қалаға бұрын орыстар ауыстырып тастаған дегені өзіміз қазақша қоя алмаған деген бұл сұмдық қой сұмдық масқара ертеңгі күні өзің тудырған балаңа ат қоя алмаған дегенмен бірдей ғой иә дұрыс қатының туып берген сенен содан балаға ат қоя алмасаң ол масқара ғой иә масқара мынау сенің жерің ғой тоқатерін айтқанда енді біздің қазір белсенді жігіттер мына халық парламентті құрып нетіп жатыр ғой жасап жатыр ғой іс жүріп жатыр ақырын ақырын болса да соны іске асыру керек мына барлық біздің нелерді өңірлер қазақстан дәу дәу ғой енді кең сол жерде халыққа дұрыс не жүргізіп түсінік түсіндіріп енді бұны қолға алмасақ мықты қолға алмасақ бұл ендігі ендігі рет бізге мүмкіндік болмайды ертең бізге ұрпағымыздың алдымызда ұят болмау үшін біз қазір қимылдақ қамасақ болмайды оны созуға болмайды бұлардың беттері ашылды беттер баяғыда ашылды тоқаевың да депутаттарың да бәрінің беті ашылды халыққа бұлардан жақсылық жоқ бұлардан үміт үзіңдер нәтиже шығармайды бұлар қазақ халқына мен сіздерге айтайын бұлар жақсылық әкелмейді енді мәңгүрт болмасаңдар мал болмасаңдар осыны мен айтайын ренжісеңдер ренжіңдер қазақтар ояныңдар если сен таза қазақ болсаң ұрпағың үшін елің үшін жерің үшін осындайда кел алаңға кел сонда сен азаматы боласың қазақтың азаматы боласың мына бауыржан Бомшыл атамыз айтқан ғой тәртіпке бағынған халық ешқашан құл болмайды дейді бізде тәртіп жоқ бәрі бетімен кетті ал енді мына кемел түрік деген бар турцияның негізін қалаған иә. сол айтқан ғой турцияны біріктірген ғой сонда айтқан ғой менің ең қымбат нем менің жаным деген ұлтым үшін мен жанымды берем деген солай неге біздің қазақтар мына бауыржан момышұлы сияқты атамыз сияқты мына кемел түрік сияқты адамдар жоқ сонда ынжық болып кетті ме бұл қайда кетті бұл қайда кетті қазағым айтпа жоқ мен тұрмын халықтың арасында топас қазақтар көп негізі сонымен оянбаған топастар көп мен айтып отырмын тұрмын саған керегі не дейді иә. жоқ ренжіме иә. туысқандарын көре алмайды туысқандарын көре алмайды адам иә. қайда ал енді сол қазақты ояту керек бірақ топастар көп аға мен сізге айтайын мен жаңа мына жерде сол ана парламент туралы мына временный правительство дейді ғой сондайды құрайық десек ой әлі ерте былай ету керек былай не ету керек ол уақыт өтіп кетеді уақыт уақыт иә міне қазір біздің іш майымызды теріскейден іш майымыз суырып әкетіп жатыр баға кетіп жатыр алдақ қояды бұлар әбден басынған қазақты алдақ қояды ой анау желтоқсан болды ой жарайды қазақ жүре береді жаңа өзен болды жарайды иә шаңырақ болды жарайды қазақ атабекті өлтірді мал сияқты жүре береді дейді ғой <laughs> мал сияқты сол ғой ей аруақтардан ұялмайсыңдар ма заманбек ағамызды өлтірді алтынбекті өлтірді ағаділді өлтірді баласын өлтірді қаншама жігіттер қамауда отыр қаншама жігіттер мықты мықты біздің жігіттер отыр анау мамайдан бастап ана нарынбайың бар кім думанымыз бар қанша жігіттеріміз отыр ана кім шындықты айтады иә аэропортты сендер захват жасайсыңдар қызымызды тілеужан жандар жігіт әйгерім соларды ей чынашақтай қызымызды анау аружан қызымыздан анау сүйрелеп жүр ей бұл оңбаған ғой оларда қыз жоқ па бала жоқ па бұл тайындай анадан туған қазақтар бұл қандай қазақ ей әділдік ақ пен қараны ажырата алмай ма сонда ол анадан туған ол шайтаннан туғандар бүкіл мен мына енді бұл мына құқық қорлау деп айтуға да болады иә yeah. солардың қазақтар ғой енді бәрі полицейлер е кішкене ойлану керек қой бұл халық не сөйлеп жатыр не айтып жатыр иә өңірді қарамай ма ауылды қарамай ма қаңғырып жүрген қазақ анау көктемнен арық шыққанына не ұқсап тұралақ қалды бәрі кейбіреу содан қорқып отыр ғой бәрі олар әбден қиналды халық халық қиналды енді мен айтып айтып болдым бірақ айтамын шамам жеткенше тура жеткен жерде шайнасып бөлек күрес тоқтатпау керек тоқтатпай кете береді ол тек қана алға мына айтады ғой менің әкем айтатын отбасыңнан мүддесінен халықтың мүддесі жоғары деп сол сияқты мына ертең мен халқым деп былай шықпасам ертең мен ұрпағыма не деймін ертең балаларым өссе не деймін сол үшін мен ұрпағым үшін халқым үшін шығып жатырмын айтып жатырмын біздің бұл жасамасақ иә ертең ұят болады ертең масқара болады ол ана оңайшылықпен келмейді қан болмай не болмай болмайды оның иә, бәрі ол болмайды болмайды болмайды иә. мына қаңтарда да арасына мына арандатушыларды кіргізіп жіберді де халықты масқара қылды халық террорист иә анау бір ана бір қатын ойбай ой аналар бір наркотик дегенді нетіпті деп ой ал қазақтар ішіп алған мына енді аға сізге сөз ал енді халық ішінде жоқ деп бауырым неғылма халықта бар бар мысалы мен отыз екі жыл болады үш күннен кейін ана ескі алаңда балалар әлемінің дүкенінің қасында үш баламен, қатыныменен ә, адвокатпенен алтауымыз шықтық сол кезде айтқам «Ә, назарбаев ана кремльге бағынып тұрғанда бірінші хатшы болып тұрған кезде оны кремль ұры жасайды қалтадағы президент жасайды құршақ президент жасайды деп айтқан. сол үшін он рет сотқа түстім үш айдай түрмеде жаттым мамедова сейфуллиндағы жиырма екі тәулік мына масанчи абайдағы жындыханада жаттым бірақ сынған жоқпын күресіп жүрмін иә жиырма алты жыл бұрын міне мына жердегі үйімді тастап алмагүлдегі ауылға көштім өйткені ауылдың қазақтары қалаға қарай қаңғи бастады бәрің білесіңдер оған кінәлі тоқсан екінші жылы ауыл шаруашылығы жаратқан назарбаев иә ауыл жаңағы кремльге уәде берген қазақты құртам қазақтың жерін жоқ қылам таратып жіберемін қазақты қаңғыртып жіберемін деп бірақ енді осы күнге жеттік мен бүгін таңғалып тұрмын полицейлер жоқ десек болады бұлар рас емес пе тыныш тыныш тыныш жүр ғой маңайда толып жүр ғой тұр тұр тыныш бәрібір бірақ енді мүмкіндік беріп тұр осы мүмкіндікті жоғалтпай біз көтеріле беруіміз керек көтеріле беруіміз керек кеңейе беруіміз керек жаңағы бір күнгі халықтық парламент дейді ғой оны халықтық парламент емес халық кеңесі деп айтқан дұрыс болады өйткені таза қазақта мәжіліс қой қазір мәжілісі иә халық мәжілісі өстіп бірімізді біріміз сыйласақ не қылсақ біз түбі жеңеміз жеңеміз ал енді ә, иә ақыры жаңағы масон болам деп назарбаев ант беріп оған жаңа тоңқаңнан тоңқайып назар тоқаев барып ол да ант берген болатын болса олардың бұлда құқығы да жоқ ал енді президент есебінде е үлгі отбасынан басталады дейді дұрыс па сәке ал отбасынан бастағанда қатын баласы мәскеуде бұл президент болуға құқы жоқ шындығына келгенде иә. президент болуға құқы жоқ ал енді мен ақпан айында айттым жиырмаларында біздің мысалы ауданның он үш депутатын сайлап қойды деп иә соның бар ғой үшеуін ғана ауыстырыпты да оны қалды баяғыдан да дайын нелер ғой сондықтан бұның бәрі сайқымазақ сайлау болды бәрін қайтадан бастау керек сөзіндегі іс жүзінде тәуелсіз мемлекет құруға бәріміз атсалысуымыз керек ата бабаның алдындағы ұрпақ алдындағы міндетіміз осы жерімізде ата заңымызға жазылу керек ана 95 жылғы назарбаевтың ана арамзаны көрдің ана қолының өзі сол қолмен ант беріпті көріп тұрсыңдар ма иә, иә сол қолменен түсіріп алдым иә өзім түсіріп өзім бердім бұны иә қолмен оның өзі бұның қылмыскер екендігін дәлелдеп тұр ана тоқсан екінші жылғы үшін оны енді үйтейік бүйтейік емес соттау керек те екі сиырмен мен тоқал екеуін ел көретіндерге екі сиыр беріп күн көруге мәжбүрлейік көрейік иә көрсетсін елге үлгісін дұрыс па сонда ол анау әділдік болады ал тек бір жылға сосын соттау иә. керек иә оның кейін ол бірақ енді астына алып қалмаса <laughs> жоқ кім біледі ал енді жаңағы несіне қылған емес міне көтеріліп жатырмыз ата заңымызға жаңағы бірінші айтайын дегенім тағдыр тоғыстырған халық жоқ бұл жерде қазақ халқы ғана бар сондықтан қазақ байырғы қазақ жер қазақ халқының ортақ меншігі басқаша жазылмау керек одан кейін жекеменшік құқы берілмеу керек одан кейін жалдауға да жалға да беруге болмайды тек қана пайдалану құқы істей алмай ма істейтін адамдарға берілсін міне менің айтатыным бітіп қалды ма не сөз жаңағы абзал ана сөз айтамыз пікіріңіз бар ма тәте айтатын сайлауға қарсылық білдіріп жатыр не болды ғой әділетсіз болды ғой әділетсіз ол кім айтты оны әділетті деп иә ұлық болды ұлттың атынан тонау болды бірін бірінен алып қашу болды бұл әділетсіз ғой қай жақтан әділетті соған жұрттың бәрі келіп мына жер үшін болатын шығар деп десек бұл сайлауды әділетсіз деп санап сондықтан бұл сайлауды қайттан өткізу керек иә дұрыс бүкіл халықтың осы тілегі осы соны айтайын деп келіп едім енді адамдардың бәрі тарқап кетіпті ғой енді осылайға өткізе беретін болса не болды енді бізге не болды біздің болашағымыз қайткен күнде де бұны жерге тастауға болмайды бұны қайттан қозғау керек халықты сол халық осы енді қайтпау керек қой енді күнде шығу керек болса енді иә қайтпау керек қой енді мынау не екі сағаттың ішінде бітіріп тастаған барлығы айтады барлығы айтады ойбай анау болды мынау болды деп ана ковинді әкелген күні иә көшеге орыстар шықты мына абай көшесіне егер сіз бұрыннан тұрған болсаңыз сіз де көрген болуыңыз керек ұзын көйлек ана етік көйлек киіп қатындары иә шашушка айтып билеп еркектері гармошкасыменен балалайкасымен шығып ваш дед ушел наш дед пришел если будете то мы вас отправим где белый мухуй зимует деп тұрып сөйледі де жастарды көтерді он алтысы күн түнде мен де жүрдім мына жерде түнімен жүрдім мысалға анау өсекке бола он жетісі келе алмай қалдық әйтпесе қазақтың кез батырлары кез келген осы алматыдағы болған солай ма нәдір сол сияқты қаңтар оқиғасы қосылмайсыз ба қатарға қазақ емессіз ба не қазақ емессіз ба қазақ емессіз ба дейді қазақ қорықпаңыз анау мынау емес бұл төрт қара иә. не істейді қорықпаңыздар үрейді жеңу керек ол не істейді бізді күнде алып кетеді мысалы он бес күнге де отырып шығамыз бес күнге де отырып шығамыз иә. оған біз ой жарайсың иә. жарайсың ол несі апарады шай береді тамақ береді үйге әкеліп тастайды біз үйренгенбіз соған так что одан қорқпаңыздар үрейді қойыңыздар жеңіздер. шығу керек ей осы қазақстанды екі үш жылдың ішінде орнына қойып беремін деген адамдар жүр ғой неге бермейді қолдарынан келмей ма міне енді сайлап алты маған берсе орнатамын бәрін алты маған берсе орнатамын міне сөйткен адамдарға нақ бермейді қолынан демей ма не дейді олар айтсам деп келеді білмеймін мен уже күдерімді үзіп кеттім мына қазақстанда иә, иә. а енді не болды енді апарды да сайлауды мынандай қылып тастады енді қайтып өткізші қайттан осы болады қайттан осы болады өзгеріссіз жүйені өзгеріссіз сайлау болса тоқаев отырған осылай сайлау болады болады болады қайттан өткізгенде де результат жоқ керек ауылдардан аудандардан басшылары бар ғой ақыры үйтеді екен тырзалаңа шешіндіріп халықтың көшін жаяу айдау керек <laughs> қорыққаннан бар ғой халықтың жағынан шығады шын қалжыңсыз маған сонда келді бәріміз ал сізге де жақсы ал абзал саған да рахмет жақсы иә.